Thank you. Πες μας ήρωα πως ήρθες να μας σώσεις Πες μας ήρωα πως δεν θα μας προδώσεις Εκδίκηση απάνω μας και χάνονται ζωές Ήρωα για σένα θυσιάστηκα κι αυτές με αίμα δρόμος πατού ο πόνος Σε τούτο τον αγώνα δυστυχώς θα είσαι μόνος Όλοι ουριάζουν, παντού κραυγάζουν Ακούω το όνομα σου να φωνάζουν Εκείνη μόνη φοβάται λιώνει με τούτο το κακό συνέχεια την πληγώνει Πες μας ήρωα, αν το θάνατο θα διώξεις Πες μας ήρωα, αν εσύ θα μας ενώσεις Πες μας ήρωα, τι άλλο περιμένεις Πες μας ήρωα, ας σαν ήρωας πεθαίνεις Πες μας ήρωα, πες μας ήρωα Πες μας ήρωα πως ήρθες να μας σώσεις Πες μας ήρωα πως δεν θα μας προδώσεις Εκδίκηση πάνω μας και χάνονται ζωές Ήρωα για σένα θυσιάστηκαν κι αυτές Με αίμα δρόμος πατού ο πόνος σε τούτο τον αγώνα δυστυχώς θα είσαι μόνος Όλοι ουριάζουν, παντού κραυγάζουν Ακούω ήρωα το όνομά σου να φωνάζουν Εκείνη μόνη φοβάται λιώνει Με τούτο το κακό Συνέχεια και γλυκόνι Πες μας ήρωα Αν το θάνατο θα διώξεις Πες μας ήρωα Αν εσύ θα μας ενώσεις Πες μας ήρωα Τι άλλο περιμένεις Πες μας ήρωα Ας σαν ήρωας πεθαίνεις Πες μας ήρωα Πες μας ήρωα